Astăzi este despre a trata. Am fost la medic, mă doare gâtul. Mi-a dat niște pastile, uh, însă era foarte distant și rece și grav. Și atunci, când am ieșit, mi-am zis, da, da, da, o să mă duc la farmacie să, să cumpăr acele medicamente, dar mi-a rămas starea proastă a medicului, mi-a transmis-o. Și m-am gândit că a trata este nu numai a prescrie o simplă rețetă, ci și cum i-o prescrii și ce îi spui acelui pacient ar trebui să cerem medicilor să fie mai zâmbitori, mai uh, bine dispuși, mai chiar dacă cine știe ce grozăvine prescriu acolo. Tu ce părere ai? Ceau!